अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना चाचा चाचा चाचा चाचा मिले नहीं देता ना करे देता प्यार मलिया के चाचा मुर्दाबार मिले नहीं देता ना करे देता प्यार मलिया के चाचा मुर्दाबाद देहले बनौजर बाटे बड़ी खाचर जिंदगी के कर दिले बार मिले नहीं देता ना करे देता प्यार रहेला हरदम पीछा बुझेला न कब मनवा के इच्छा पड़ल रहेला हरदम पीछा बुझेला न कब मनवा के इच्छा हर दम देता रहेला पहर वाला पीछा बुझेला न कब मनवा के इच्छा चिखे नहीं देता उलभ भक्के सवाद चिखे नहीं देता उलभ भक्के सवाद भोसरी वाले चहचा मुर्दाबाद मिले नहीं देता न करे देता प्यार भोसरी वाले चहचा मुर्दाबाद मिले नहीं देता ना करे देता प्यार भोसरी वाले चाचा मुर्दाबा मोलिया के चाचा मोलिया के चाचा मुर्दाबा कौन कदी बोली राजा जिंदरो के मार देती गोली मीठू मुरारी ऊपर बंद कदी बोली राजा जिंदरो के मार देती गोली रवि राना जानो बना कदी बोली राजा राजिंदर तोके मार देती गोली रामू गजिंदर बानी हम परेशान रामू गजिंदर बानी हम परेशान घोसरी वाले चचा मुर्दाबाद मिले नहीं देता न करे देता प्यार घोसरी वाले चचा मुर्दाबाद मिले नहीं देता न करे देता प्यार मिले नहीं देता न करे देता प्यार मलिया के चाचा मुर्दाबाद मिले नहीं देता न करे देता प्यार भोसरी वाले चाचा मुर्दाबाद Muskan digital recording studio contact number eight one zero two eight zero double nine four zero